おい見たかおいこれが戦い方だおい平等だぞ平等おい見たかおいやってることはみんな一緒だろえおいおいどこのチームがえ真面目にやるおい最後は頭だよ頭おいここの違いなんだよあいつらとああと今までやってきたキャリアが違うからだ。よく覚えとけあそれだけだ、はあ あいやいであでもよ痛いけどねお前らは簡単だよ簡単巻いた餌に全部食いついてくれるからさコントロールしやすいったらあれやしねえよああ何でも食いつくダボハゼだなてめえらこんなやろジギングでタイ釣るのがどれだけ大変か知ってるか誘いが少しでも違ったら一回も食いつかねえでもお前ら誘いもクソもねえよ目の前に ちょっと面白いものがあったらすぐ口使うなすぐ突っ込んでくるな特にヒロムおめえだおめえ何でもかんでもちょっかい出してきてそんなんだから最後の最後にひっくり返るんだよちゃんとこれだけ見てるのは俺とノブさんだってことだバカだれどもが The same bullshit! The same fucking bullshit! s u z u k i u n you are unko, you are shit! You don't belong in this company. So you guys are the champions. Let's do another three-way. No, no, no, no. Let's make it two and two. How about L.I.J. versus Rapunga 3K? Then they get Suzuki Goon in the next one. How about that? I'm down. But this three-way nonsense, Suzuki Goon, you're baka, baka, baka, baka. just you wait and see. Revenge will be Rapungi 3Ks. Just you wait and see. Yes. Okay. ああ、ああでも、ああ、負けだよね。ああ、乾杯だよ。ああ、相手チームやっぱり、ああ、強かった。ああ、正直あの、ああ、ちょっとね、ああ、悩んだりさ、ああ、ちょっとなんか、ああ。 窮屈に、うん、感じた時もあったんですけどなんか今は、うん、ロッキーがねもう監督じゃないって、うん、もっとお前らとは、うん、同等っていうかねもう友達関係でいようって、うん、ことでチームとして1個前進したかなって、うん、そこでやっぱり僕らほら、うん、僕ららしく、うん、戦いたいというか僕ららしく 生きていきたいっていうか、うん、僕ららしくこう死んでいこうって、うん、やっぱり俺は俺の死を死にたいなって、うん、やっぱ思ってだから今なんかちょっとすっきりしますねだからこれ、うん、リベンジしますよ、うん、やっぱり何回蹴落とされても、うん、何回こうボコボコにされても負けても、うん、這い上がるようにねもっと、うん、牙むいて、うん、ガンガン叩けて、ね 僕らそういう育ち方してるから、うん、そういう押され方してるから絶対に諦めないです絶対にまたチャンピオンになってやります、うん、やっぱりこう明日は明日の風が吹くからってことでまた絶対チャンピオンとなりますそしてこのチームを 世界一のチームにしてみせますだから胸張って胸張って歩いていますああああああああやっちまったよやっちまったやっちまった同じことの繰り返しだよああダメだ結果が出ないよ今年に入って 何回この上そしてタイトルマッチをやってるんだああ何にも学習しない何にも学習してないよ俺1.4と同じじゃねえかなあ金丸だろ足引いたのああうまいななんだあいつらプロか上へのプロかよまあでもよなあ お前らも望んでなかったんだろスリーウェイだったらさやっとできるじゃんなあタイムボム返したやついないんだよまあ言い訳になっちまうからあんまり言わないけど俺たちが勝ってたかもしれないでも勝ったのはお前たちだなあそれを俺十分理解してるよでもさお前らだってスリーウェイ望ってなかったんだろ 俺たちとタイトルマッチやりたかったんだろだったらできるじゃんねえ改めて言わしてもらうよチャンピオンさんタッグワークの上手な上井戦上手なチャンピオンチーム俺とブさんが次挑戦させてもらういいでしょ <laughs> それから ちょっと休んどけなあ思い出せよジュニアタッグトーナメントの1回戦お前らが言ったコメントもう一回思い出せよ生え抜きうんぬんなんてそんなものは置いとけまずお前らの言ってる言葉思い出してみろ もっと楽しめるぜもっともっともっともっともっともっともっとみんなで楽しもうぜ最悪だなあ最悪だなクソがあ金もあるデスペラードてめえらよくもやってくれたなあ最後タッチしたかなあ タッチしてねえだろお前らなあタイボ決まったんだよ俺らの勝ちだったろなあふざけんなよこんな結果納得いってねえんだよ納得いかねえよおめえら絶対許さないかんね覚えとけよ